wae. <laughs> Masuk Facebook wae makale. Yo wong, sawat wong. Nah, arep arep nang Madiun wong. Wah, ngelip wong wong. Ngelip, ngelip, ngelip, ngelip. Ah, iki Reno. Ya toh. Nganu apa ki? Ah, duwe ah, aku ora percaya ganti HP. Ah, aku mesti duwe HP ya. Ngono lo nang gawe no. Ngono kuwi. Ah, iya no. Ugung neh. Eh? Aku wis piranau wah ampuh no ira apa apa lemah ombok ini randi lemah belas Lah iki nek mbokku seneni lho. Mbok lain gawe omah ono oleh pelan. Omah dituku ono mbok. Gawe omah kene aku sampean. So, penak sinyale ya. Lah nyang nyawang kono ngetero kono. Klik banyu penak nggae duduk kono apa kono? Kancamu genduran sapa? Lah nyel suwe kan oke okay, tenan. Tengok. Masa wis kobong no? Kalau wong liwat-liwat kalau. Saya tak kayak marah kayak tutup kok. Ya, ojo, Pak. là